だってはいどうもサムライイーティングチャンネルをご覧の皆様こんにちはマックスです私は、えー、まず皆様にお詫び申し上げたいことがございます、はい、今までふざけにふざけまくって大変申し訳ございませんでしたこれからは一切笑いのない 真面目な日本の文化だけを伝えるチャンネルにしますのでどうぞよろしくお願いします改めまして大変申し訳ございまうっさーカチちゅうあいまちチェはいやってましたマックス杉の侍 <laughs> イーティングえーと皆様あのー、正直僕はあのー、このチャンネル息抜きやらしてもらってますんで これからもこんな感じでいきますよろしくお願いしますえ私の本日いやもうごめんなさい場所の説明とかどうでもいいや皆様コンバースご存知ですかスニーカー、ちょっとあのいいですか下行ってもらって、今日こちらなんです僕履いてんの皆様コンバースには種類が何種類かあるのご存知ですかこれねあのみんなそういう話どうでもいいと思ってるでしょ、う続けますからすごいそんな感じでございます はいえそこれサムネっていうのは疑問関係あんですかそれ知らないえー、改めましてよろしくお願いしますえっ、と本日はですねこちら、うん、飯田橋畑さんはいえっ、と場所はですねえっ、と JR の、え水道橋駅じゃなくて飯田橋駅そうだねいや飯田橋言うとるやんっていうね飯田橋駅は徒歩1分弱ぐらいのところにありますこちらあれなんですよ宴会個室野菜や、えー、つゆしゃぶ鶏料理 白木特化されたお店さんで今日は、えーと、やっぱしゃぶしゃぶすき焼きといえばね日本のお料理なんでこちらのしゃぶしゃぶをご紹介しながら、えー、やっていこうかなと思ってるんですけれども、こちらねお酒も結構いろいろあるんですよあのー、このこここ見ていただくと分かるんですけどこの 今日いつも以上にオープニング長いでしょ長いねこれまだまだ続きますからマジかよ、はい、ゲスト待ってんだけどでこの中に言っちゃったな言っちゃった僕好きな色があるんですよ、はい、この中にはない色すごい下手な紹介の仕方してるな僕ね夏だけど、桜色はそうなんです如月ささんです どうどう入ってくるお座りいただいて全然わかんなくて改めまして本日のゲストはですね、はい、こちらサムライティングのチャンネルね、初出演か出演ですねはいさくらさんですはいお願いしますさくらさん簡単にカメラの前の皆様に自己紹介などございましたら、はい、えっと大食いなんですけど食べるより飲む方が圧倒的にすごいって自信があるさくらですもうさくらさんあれですよあの高知県の こんななんかあのお相撲さんが優勝するようなあの何ですかねあの杯かでっかいですあれの大会とか出ちゃう人で <laughs> 今日も食べまくるプラスもう飲みまくろうと思って来ました なんで僕はもうあのお酒飲むとゆでだこになっちゃうんで僕はまあ食べる方に行くんですけどさくらさんを食べるだけじゃだけじゃなくて、まあ、いつも通りなんですけれども、飲む方もお楽しみいただければなと。いいですはい、で2人のエピソードとかあと大食いの歴とかまあいろいろあると思うんでそのトークを交え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 こ何このゆるさ <laughs> 何このゆるさはいそれでは、こちら整えましたので、うん、まずはいただきますかすごい香りする <laughs> じゃあいきますか、はい、せーのいただきますいただきますはい じゃあえー、っとまずはやっぱお飲み物からあ確かに、はい、ビールくださいじゃあじゃ僕もビールでこんな綺麗な女性がねお酒飲むのにね男が飲まないなんてねカルピスとか口ずすが下げても言えないですよ言えないですよ言えないですよどうぞどうぞありがとうございますわ冷え冷え最高最高冷え冷えまだまだ暑いから最高ですじゃあ乾杯 皆さん乾杯いやここあれずれてるこっちが左右左右えー、みんなお疲れあいいですねこういう始まり方いいな待って早くね早くねおいでもこうビールくめっちゃ美味しい。いや俺いや見て見てだってマックス見て3ミリだよ。あれ？もう試食みたいな味見の量ですよ。 いや、結果さやさんの動画見ちゃうしじゃあいいっすか食べていいですかガンガンこれお出汁ってどんなこれあれなんですかねはいお願いします、えっ、とじゃこちらで説明しますこちらまず一番左が、えっと、昆布だしですね昆布だしはいこちらがすき焼き風の出汁になりますでこちらがマーラーですちょっと辛いのだしになってますでこちらが薬膳白湯タンるんですねはい 結構なんだこの八角、ね、八角の香りがする、うん、あ昆布だし美味しそうシンプルにこれゴーヤゴーヤ入れたことないんですけどどれに合うと思いますかゴーヤはですね軽く湯通ししてあるので、うんうん、えっ、ー、とこのマーラーとかに入れていただけるとあとは豚と一緒に巻いて食べてはいはあなるほどこれはこれタレが、はい ポン酢ごまだれとこの自家製和風つゆって言ったんですけど、はい、この和風つゆってこれ何ですか和風つゆは、えーと、かつおだしベースであのお店の方で作ったおだしになってましてあのさっぱりとあったかいとこだしになってるんですけどさっぱりとお召し上がりいただけるのでこれ何が合うとかってあるんですかちなみにタレ確かにタレは、えーと、和風つゆは基本的に全部合わせやすいだし全部はいえなってますへえあとすき焼きは卵だったりとか、はい、で パイタンはあのごまだれだったりとか、うんうん、パイタンはごまだれ、はい、辛いのはどれが辛いのはもう結構味がついてるのでそのままお召し上がりいただけると思いますわかりましたありがとうございます、全部美味しこれどれでも合うんだって入れて いやでも分かるこうなるよね分かる分かる分かるすごい分かるよ結局しゃべ多めの人ってしゃぶしゃぶいってもしゃぶしゃぶして1枚ずつ食べるじゃなくもうガッて入れちゃって鍋になってしまうそうそう鍋になっちゃうんだよねここではいお肉でいえすごいなんすかこのお肉はうわこれはですね英語の神戸牛になってます英語ですねえっと座布団ですえこれ食べ放題食べ放題 えこれ食べ放題なんですか食べ放題ですすっごいこれこれはこれはもう最初はシンプルにあの昆布だしでつけていただいておし上がりいただいてますあ、おしゃやばいこれじゃあちょっともうシャしゃぶしゃぶして今肉の時間なのにごめんねあのマッシュルームめっちゃでかくない <laughs> これやばいよこれこれ結構レアでも食べれるもレアで食べれます ちょっと盛り合うぐらいでちっちゃいマリオが食べたら、まあの大人のでかいマリオどころか多分老人ぐらいはなりますよ成長速度半端ない男子なら分かる男子なら分かるじゃあお肉ぶっこんじゃおうかなこれ野菜のお菓子でしょあ今回ねお肉と野菜と食べるお菓子全部分けてますんでねちゃんと、あ、当たり前か <laughs> そうだ何何 あこれ歯茎しかなくても食べれるやつ例えなんかこの出汁がすっごい美味しいえ出汁すごい美味しいあ本当にえ何でいった最初つゆこれ一口でいけそう俺すき焼きでいこうかな本当に甘かすみませんお皿お願いします、はい、ありがとうございこれはこうやって入れてこれで取るんですかでも今度こっちで取るあそうですはいわかりました じゃあ僕はスッキーでいきますすき焼きでも美味しそうせいやあらたらららららららこれもう何枚分 <laughs> 残り皿の残り全部分いい表現だね皿の残り全部分これは美味しいでんでんでんとうへうへうへ ますかうんもう最高本当にから <laughs> のビール美味しいまたこれはもう一回おちなみにお肉にも食べたいはいおじゃあ次の肉いただきうん、ありがとうございますお次はこちら牛タンです牛タン牛タン牛タン 牛タンは何をやっていましたっけやばい肉やばいあ、牛タンのおすすめは、えっと、僕のおすすめは、このマーラにつけて。マーラ。はい、食べていただくと。すごい、タンだけど、薄く切ってるから、なんか、すごい。ちょっと食感が想像できない。お願いします。いや牛肉やばかった。シングルバージョン。ありがとうございます。 本当に本当歯茎がだけで大丈夫ですねあれ持ってたらもう喉だけあればいいみたいな感じでねつるんでねそのまま飲めそうだったすげえドクターびっくりしたいやでもね多分分かると思いますよそう食べればすっごい分かるこれおすすめのつけだれありますかマーラーは和風だしこのまま味付いてそうはい牛タンも結構レアのもしれないですかね牛タンはしっかりしっかりはい入れた方がいい、はい、じゃあしっかりこうやってみて 僕の柔らかさじゃなかったなあれゴーヤを食べ卵いただきますどうですかうん、ゴーヤゴーをそろそろいくかな辛い <laughs> 思ったより結構ピリッとくる ちょっともしかしたらどうですか噛み応えるかもしれないいや僕ちょっとごめんなさいねあの食を紹介してる番組なのにちょっと言葉にならんそうなんですよさっきから全然紹介してないって言葉にならんわこれは美味しすぎてなんか食べ放題に出しちゃいけない肉だあのお世辞じゃなく本当に美味しい 本当に美味しいって本当に出していいのかわかんない心配しちゃいやいや紹介したらこの美味しい肉いっぱい食べに来られたら店潰れるんじゃないかな <laughs> 心配になっちゃったなんか潰しちゃいそうな気がする、うん、なるほどね食べ放題に出してない肉っていい例えですねだってあの高い肉だしそれを誰でもスルスルいっぱい食べれそうなやつだからなみんなにそれやられたらなんか潰れそうと思って これは何ですか、はい、これが和牛のバラです、ね、うん、これやばいぜごめんねちょっと俺ちょっと我慢できなくてさごめんね先走っちゃって <laughs> これおすすめありますそれはすすき焼きですねすき焼きで卵作って食べていただけれ <laughs> ちょっとこれ肉の分厚さがやすごいなやばくないですかやばくないですか <laughs> 俺ダブルですき焼きいっちゃうから やいやいやいやいやいやいやこれいいのかなうん <laughs> もうすっごい進むアピールください僕は割と見慣れてるんでこういう感じのさくらちゃんこういうお酒飲める人だっていうの知ってるからすうですね、もう反射する油えこれこれ何でしたっけ 和牛のバラ和牛のバラ和牛のバラじゃ僕すき焼きだれあこれ絶対すき焼きに合う1個出しに行こうかないいやシンプルですあのねあの結構熱いよね肉がすごいこれでも一枚一口でいける普通の人もいるありがとうございます3杯目3杯目2杯目じゃないんだ3杯目なんだ おいしいあすみませんありがとうございます最高もう無垢でお特使できましたねマックさん美味しそうなんか肉が美味しすぎて野菜入れる暇がないそうなんですよ野菜一つも食べてないですまあこれから沈めとくうかなあの 厚みはしゃぶしゃぶの中だと相当厚い方なんですよなんかね、うんうん、なんかね確かになんかねあのねなんか飲めるステーキみたいな感じなんかねいやもうすごいなこの厚みで、はい、もう全然もう一切そのなっていうの肉特有のあれがないっすなんかこうクッて感じがはいはいはいもうスルスルいちゃう卵に音がなんかおそばか何かするスルスルする音が 半分わかんないけど半分これはやばいうんこれやべえわそして和風だしうま和風というかうんマックスさん的にタレの中で好きなのは今のところ僕今まだ卵と和風つゆしか食べてないんですけど、うん、和風つゆのうまさがちょっと際立つ、うん、えー、あお待たせしました次でございます三重県産の松阪豚です松阪ポーク松阪の豚 そうですでロースですね得意がロースこれはどれだろうおすすめこれはちょっとさっきも使ったようこの薬膳パイタンおっじゃいってよう、はい、もう長嶋茂雄スタイルでこうやっておすすめタレ聞けるのもいいですよね何で食べるのが一番しいかえこのパイタンはこれ けだれは何かおすすめってありますかそれだもうもう結構味付いてるのでそのままお召し上がりいただけますあ、わかりました信用スタイルこの出汁が本当に美味しいわかりますうますぎて言葉にならない、うん、そうなんですよあのガチでうまいんだなってのがすげえ現場見ててわかります止まるんですよ止まるんです 今日俺いろいろマックスさんにもさくらさんにもいろいろとこう質問させていただこうかなと思ったんですけど、うん、この様子だとまだ大丈夫そうですね <laughs> まだ逆に食べてる時に言わない方がいい後にしましょうか、どうすかマックスさんまたすげえこれねちょっとびっくりすわどうすかあの脂身のうまみもあれなんですけどこの赤身の部分の肉のうまみがすごいっす、う甘いっていうか 甘いですか食べればわかる食べようあごまごまが合いそうあの、赤身の部分ってちょっと肉が硬いなとかあのたまに思う時とかあるんですけど、そういうのじゃないですあ違うんですか噛むと甘みが出るからもう硬いとかじゃなくてもううまいへえめっちゃお腹空いてきたあ僕ちょ、ま正直これが一番びっくりしたかもしれないえ豚えー、豚あさくらさんこれからごまで食べてみようどうぞ あでもなんかこのままでもあっ一発そのままでいきますちょっとこのままでいってうんこのままパイタン味、はい、肉に切り取られてこのマッシュを忘れるっていう話。これじゃ。うん。どうですかさん。なん <laughs> 日本語になってない。でしょでしょでしょ。うん。 にあ、ごまごまのごまだれにも合いそう油は美味しいとか油美味しいそうじそう。いですか赤身がね赤身も美味しいどっちも柔らかいうん豚が一番その違いがわかりやすいからごまごまだれにめっちゃ合うあ、ごまだううんごまやってみようかな最高今飲んで気づいたけどこれあれだねあのこの あれもめちゃめちゃうまいねこのつけこのこれこれこっちのベースそうだし自体がすっごいいい味この赤身のうまさがこんなに際立つってやばいな脂身美味しいって結構わかりわかるんですけど、うん、赤身がうまい、うん、どうですか僕は合うね合うね <laughs> 幸せそう <laughs> でその食べ方って全然いいですか今ふと気になったのが、うん、マックスさんとさくらさんってどれくらいのおお付き合いというか関わりというか大会2年前男と女の関係は3年前ぐらいですけどい <laughs> やかましいわ <laughs> でもまあいろいろあって男と女なんで出会いもあれば別れもあったのが2年前からさくらさんていいっすよ <laughs> これでやっていいですかもうもうやったなもうやったなあ違うのもったな違うのいきますかでも さくらちゃんはいつだろう2017年あそうですよねあのあありがとうございます2年2年前かなんかの大会に出た時に秋の男女混合戦に出た時に初めておいその前から一方通行でずっと動画とか見てて知ってたんですよあな本物がいると思って2017年それをそ2002年前2017年17年の秋約じゃあ2年前ぐらいですね、はい その時は本物だと思ったのに本物だと思ってなんか今はもうなんだろう何 <laughs> でも喋れるなんか兄貴みたいな感じでもマックスさんの性格上なんかそんな感じなんでえあの東京予選東京予選あの秋のなんだっけダスカルさんとドラコさんと他にいてなんかその4人 だからうわこの3人と予選で当たって私もうダメじゃんと <laughs> 大食いのメンツの付き合いの中では結構浅い方ですそしたらでも最近、ね、うんでも最近かなり、うん、あすいません何あえっ、ー、と日本酒がなんかいろいろあると思っじゃあダッサいダッサいはい、はい、あとチェイサーでビールチェイサーでビールってなんだよ皆さんこれが如月さくらです、はい、チェイサーでビールお酒が、 <laughs> これなはいあの Y さんがめちゃめちゃ俺のこれこうやってお前これみたいなそうだ野菜忘れてたカメラ外でねあのうちの代表の Y さんがずっとマックスさんのビールさして飲まねえじゃんちょっと気持ちほっぺた赤くないですか僕いやじゃあれかなりねいやいやほそうなのよお酒弱い人ってそうだからコスパいいっすね確かにコスパ半端ないっすよあなんかお玉ってありますか、ね、お玉はい あと僕肉欲しいですあ肉欲しいです、あもうマクさん豚いきましたはいあじゃあ次の、はいはい、うこれ何ですかこれが先ほどのさかフォークの、えーと、バラバラバラ、フォークのバラでございます。あ、すごい。が多いんで、これはあのしで、えっと、つで。わかりました。さっぱりおしゃ絶対おいしいやつじゃないですか。 鍋ってなんだかんだで豚バラが一番美味しいと思うなんか牛肉は焼肉で美味しいけど、うん、鍋は豚が美味しいわかるなそれすげえわかるなすき焼き肉ありがとうございますはいああありがとうございますおすごいとっくりがごめんね定着させちゃって <laughs> 全然ごめんねダサイダサい1号 朝倉さん日本酒いかがでごいですあー美味しい美味しいダサいってフルーティーですっごい飲みやすいうんこれこうかな、うん あの大食いしててよく、はい、なんでその食べるのって後半あの引かれ始めるんですけどリアクション的に、はい、その気持ちが多分ちょっと俺分かる今なんでそんな飲めるのって結構 <laughs> すごいえいみたいなあのそれ俺らのいつもの感覚ですあ本当ですかなんでそんな食えんだろうっていう多分こういう感じなんだろうなちょっと同じ人間とは思えないありがとうございます小さサービー俺小さサー伸びてないから <laughs> 泡消化したぐらいですよまだ俺2センチいったぐらいです おかしいでしょこれ美味しいさくらさんってそのお酒の限界とかってあるんですかああそれ俺も聞きたい限界が体調いい時だと正直ないと思っててあの飲んでる最中にどんどんどんどんなんか人より実はお酒がすごい弱いんですよあの大学病院で検査したことあって、はいはい、普通の人ってお酒を分解する力があるから、うん、だから 医学的に言ったらマックスさんのがお酒強いあの、ちゃんと消化して体に吸収されてるから酔うでも私はお酒を分解する力が極端に弱すぎてあの分解できないからそのまま分解されないから血液にも流れないし血液に行かないから脳に行かないから酔わないみたいななんかそういう説明されてあっと思ってうち ひいおじいちゃんの代からみんな遺伝子でそんな感じでちょっと特殊で人の20倍とか飲んでやっとほろ酔いになるぐらいすげえなんで十何杯とか飲んでも正直もう全然変わんない全然えじゃあもうビールってさお酒って感覚あんまないないお酒って思うのはもうテキーラとかそっち系あれを飲んだらさすがに味なんか多分気持ちの問題かもしれないけどあ お酒飲んでると思うけどビールとかあの特になんとかサワー系、はいはいはい、サワーはもうジュースとしか思わない、お酒ってさ飲むとさクッてくるじゃんあのなんか独特のアルコールのクッてあんまないビールとかあビールとかじゃもう全然全然あ炭酸のじかじかみたいな <laughs> 炭酸のじかじかビールキンソン飲んいので一緒えウルキンソン全然全然全然食わないやばくね全然全然なんともなくてあただ体調悪い時に例えば熱 39度ぐらいあって薬も飲んでます点滴しましたみたいな状況の時とかに飲むと結構なんか具合具合悪くなってて、ま、寝る寝るいその状態で飲むことありえないですよね普通の人はなんでそこで飲もうとするんですかよっぽど体調悪い時以外はもう本当になんともないへえうん考えていかバラうわ <laughs> 忙しいっすね食べ食べなきゃいけないし豚バラをタレで ああこれやっべえこれやばいうんやだから普通の和風だれできましたえっとポン酢と和風だれ両方美味しいうんバラやばこれやばいよねバラやばいよねバラ豚好評っすねおいしいこれ本当やばい多分 こに今もやついたら、いつもの、あのなんか5オクターブぐらい上の声で <laughs> ってますよでも多分そうなるよねいや本当に本当に多分そういうレベルだと思いますこれ本当美味しいちょっと俺僕もっと肉いきたいな、うん、もう、えーと、これで今全種類お出ししたんで、うん、あとはもういっていただければお好きなですかはい じゃあ僕牛バラ牛バラはい、牛バラとは最初のやつ最初のやつあ一番最初と二番目のあなんだっけ一緒だじゃあ一緒だ同じかそれ牛はいでも野菜も食べなきゃあそっかタンかうんうんタンでない間違えたタンはい牛牛、うん、牛の最初のやつとバラ一番最初のやつと分厚いやつ分厚くて二枚だけあじゃあそうだ一緒だはいいや牛ペアで美味しかった美味しかった豚も美味しい あのね、もうあの信じられないぐらいうまいです。あの100%言い切れることは絶対に食べ放題じゃないですこれは、うん、クオリティなるほどね肉のあとこのだし、これもやばい出す肉じゃないってなるほどねあの思ったんですよレパートリー多いじゃないですか味変というかあ確かにそもそもの味が僕ねすき焼きにこのねごぼうの味染み込ませてあ美味しいうまいよね絶対美しいごぼうなんだごぼうです これ記めみたいなこれちょっと僕すき焼きのおだしもうちょっとだけ欲しいな了解ですすいませんお願いしますしますね今はい一回こっち行かれるのであればこっち足して温め直しますわかりましたはいしたらじゃあそうですねこっち行きますはいじゃあ足してお願いします野菜食べよう <laughs> もう肉が美味しすぎてすごい野菜もちょっといやそうですよお二人とも肉でさくらさんにいたってお酒もかなりじゃあ俺ちょっとビール頑張ろうかな じゃあせっかくなんで今のこのタイミングで今あの我々サマライティグのスタッフの方で、うんうん、あのマックスさんとさくらさんのそれぞれの ャンネルのそのチャンネルの動画に来てる質問っていうのをいろいろちょっと調べてみたんですよ、実はなんすかこのサムライイーティングのこのチャンネルなんかそういう幅を聞かせ始めてるんですかあししし幅を聞かせ始めてるってのは内緒で、ね内緒でああ幅を聞かせ始めてます出るのね出るのね、はい、正直はいはいじゃあ先にちょっとまそうあの結構あのまあいろんな質問に答えられてると思うんで 特にこうニッチというか、まあ、ファンの方が特に気になるであろうなっていうのをいくつかピックアップさせていただいたんですけどじゃあ先にマックスさんがいきますね、はいじゃあまず最初てれんえー、すごいパクってるめっちゃ似てる <laughs> はいてれん良きものは良きものはそすすめえー、じゃあまず最初に愛用の水色の時計ベンチ何回買えたどこで売ってる 同じのが欲しい以上でございます水色の時計あのタイマーで30分ああお肉来たあもうあれはいわゆる家電量販店さんであはいはいあの僕はあの有楽町のビッグカメラさんで買いましたビッグカメではい電池はまだ一回も書いてないですまだ変えてないですか変えてないですあありますいいですねこれで何してっけあ最初のやつだ最初のやつだうわしうわすき焼きで食べたいなあと他にはですね はい、チビマックスも大食いになるのかな現時点でかなり食欲あるっていう質問なえっ、ー、とミルクをまず飲むスピードが異常に速い、えー、のと、離乳食今3回食なんですけど、はいはいはい、ご飯食べてる量は多分普通の人の普通の赤ちゃんの多分1.5倍ぐらいだと思います多いんだ、えー、多分それぐらいかなだからそこそこですねまあ、プチプチって感じですねプチ大食いみたいなプチ大食いみたいな 結構その、まあ、お父さんというか、まあ、ジミー・マックスでした、お父さんマックスさんの動画見てなんか見てるとかそういうなんか影響されてるものとかはあるんですか でも分かんないですけど僕が結構あの地方呼んでいただけことが多くて、はい、遠征とかの泊まりの時とかあのハニコさんが動画送ってくれるんですけどああおすはい、うん、なんか今日気づいた気づいたら、うん、あのー、動画なんか勝手にタブレットとかもあのスクロールとかするんですよええー、らしいらしいで僕の動画5分ぐらいボートと見てたってましたああ、パパの動画見てパパいるってもう遠征先のホテルでも号泣だよねもうそんなの来ちゃったら嬉しいっすね見てっすねパパの動画ねらしいですよなるほどね じゃあ次さくらさんいきますね、はい、じゃあじゃあ次ちょっと毛色を変えていいですね家族も大食いですか、うんうん、お酒強い、まあ、お酒は強いとお酒お酒はもう遺伝でもうみんな強い、みんな強いだから自分が強いっていうのに気づかないままなんかこの年になったみたいなそ <laughs> そもそもどこだっけ出身東北の東北だやっぱそうだよ <laughs> 普通に喋るとすっごいなまってるっていう あそうなんですかそうでもう多分何言ってるか聞き取れないかもってことは多分ですけど結構北の方だね、多分予想は菅原さんと喋るともうお互いなまって喋るぐらい菅原さんとはもう素の言葉で喋っちゃうあそうだそうだ <laughs> ガチガチの東北だな多分ガチガチの東北のど田か魔女菅原さんです、そう、はいうん、ちなみにちょっとですね今度あのまあ、タレントとしての桜さんに対する質問ですね 服はどこで買ってるっていうのがありますいやめっちゃ多いですねこなんかコメント欄であの肩だけ出てる服着るのが好きで、はいはいはいはい基本でもあんまり決まったお店がなくて、うん新宿のルミネルミネカルタか池袋サンシャインを適当になんかうろうろしてで1回につき本当もう一気に1日で買いだめで、まあ、3, 3から5万ぐらい一気に、もう何何着も買う でそれを貯めといてあんまり外に出るのが好きじゃないから、うん、もう買う時に一気にもうぐわっと買いだめしてでそれを <laughs> それをの順番に着るで服が着るもののネタがなくなったなと思ったらまたうろうろ買いに行くっていう繰り返しで。着るもののネタがなくなったなっていうそう <laughs> あもうこれも着たしこれも着たしもう着るのないなみたいな、あと季節の変わり目とかになんか本当もう 3か月分ぐらいを一気に買うっていうなるほどなるほど、うん、バーってまため買いしちゃううんあおいしそう人もいる本当にもあとこれかなり女性の方気になるんじゃないかなと思うんですけど、うん、口紅、うん、なんで落ちないのっていう人も結構あの動画で一番聞かれる質問がそれ、意外にもともと口噛む癖があって噛むっていうかこう のこう,、はいはい、こうやる癖があって、うん、それで自分の多分口を吸ってるのかもしれない <laughs> どういうこと何何何何何意味がわからないあの吸うと赤くなるじゃない <laughs> 自分の口を、うん、なんかよくこう吸う癖があるからち昔からその癖があって多分常に元の口が赤い <laughs> ってことはリップで赤いとかじゃなくて内周鉄で赤いってことそうそうそうそうでもそういうことですよね、多分そういうことなんだよきっとそうこれ解決なんのかなあでも使ってるやつは一応なんかポケットに入れといてた一応あのマキアージュのリキッドピンク400が最近もらったなんか視聴者さんからもらった、なんだっけイヴ・サンローラン、はいはい これ最近、でも今全然何も塗ってないんでこれがこれが内出血 <laughs> 内出血で変かなまさかの赤身内出血ですげえ面白いじゃんそれ内出血ですねあそう答えやと思ってあちなみにあれお肉の感じとかあ全然しますしますあれ頼んでつけるはいありますよあすき焼きのあ 全部美味しすぎてねもう均等におかわりしたくなるね、これは豚バラも食べたいしそうそうそうすき焼きがやっぱすき焼きとノーマルとパイタンちょっと辛いの苦手だからこれがランキングつけたらちょっとは個人的に想像 <laughs> で辛いのが苦手やったらそうなんですよでも好きな人はこれめっちゃ好きだと思うだろうね、うん、そういう感じするわすごいねスパイシーな匂いがします、八角が あじゃあマッさんあの、はい、ちょっと毛色が変わるんですけど、はい、質問の中で、えー、今まででデカ盛りで心が折れそうになるほど辛い思いをしたメニューはありますかデカ盛りですかデカ盛りですデカ盛りですあのー、動画に僕上げてるんですけど僕のチャンネルの方であのパフェなんですけどあのー チャレンジメニューで4キロぐらいのカフェなんですよ、はいはいはいでその真夏に行ったんですよ、であらかじめ予約させていただいて行ったんですけど、その夏なんでそのすぐ溶けちゃうからっていう感じでその作ったものを冷凍庫に多分入れられてたのかな、で物全部が凍ってるみたいな感じになっちゃってはい、不良の事故なんですお店悪くないんですけど、でもあれ終わった時はさすがに自分のこと褒めたいなって思いました 冷たいものを水で飲むっていうのを繰り返したんですけどいやあれはねいまだにちょっと忘れられないですね、うん、量とかじゃなくてね、うん、あもう量とかじゃなくて確かにあれは本当忘れられない寒いと入らなくなる3キロのパフェでも結構凍えても何も入んなくなるぐらいなんであ、まあ、4, 4キロとかありえないですね前確かマックさんが伺ったのがその胃が冷たくなるというか、うん、本当が冷えちゃうと、うん、広がらなくなるんですよね、うん、胃が。うん 全然もうダメだよね、うそういうなんかこう冷たいものをこうデカ食いするとかするときってなんかおすすめというか対処法みたいなのってあるんですかまあ多分中に入れるときにあの温かいものと一緒に入れて、ここで冷やさないようにするというか、あなるほどなるほど逆に熱いものもしかりなんですよここで冷まして入れるっていうのが僕のスポーツ的な観点だとそういう感じですうん 暖かい状態でも胃に落とさないなるべく落とさないなるべく常温に近い形で中に入れるとここの中ではまあいいかなとへえなんか普通に勉強になりましたありがとうございますそしてさくらさんがねお酒止まんない飲んじゃった飲んじゃった、うん、上から制覇しようかなと思って楽しんでいた楽しんでいたこれなんて読むんですか七台七台一方くださいわかりました あとマさんあとですね面白いなと思ったのがフライドポテト T シャツがめちゃくちゃ気になるしたまに本物着とるんかい着とるんかい着てますこれがなんて何て書いてですかロングライブフレンチフライスこれ大好きなんで <laughs> なるほどどこに言ってんすかこれはね ベルベルーシュカでしたっけあのー、ブーシュカブーシュカ渋谷のあのー、渋谷にもあるあの僕お台場のダイバーシティで買ったんですけどあ,、はいはい、あのファストファッション系のやつああそこで売ってました去年かなあじ結構最近なんですねはい <laughs> すいませんあのーはい、豚バラダブルでお願いしますあそれかける2でお願いします、あとご飯系ってありますかご飯なんかご飯と食べたいありますうん あ俺正直そろそろペース落ちるかないや全然全然全然スタートダッシュなんかスタートダッシュじゃないいやむしろむしろ上がっていく感じがするなあありがとうございますありがとうございますこれが七段七段っていう日本酒二本目二合目ですねあじゃあさくらさんじゃあお酒をたしんでるところに恐縮なんですけど飲んじゃった出ち <laughs> ゃった。 <laughs> なんかですね、女性のお茶こってもらっていいですか。あ、どうぞどうぞ。あ、これ一応なんか。 全然個人的にこれでいいんですけど変えた方がいいのかなそうですね正解だよねなんか女性の方が結構質問いただいてて、はい、なんで太らないっていう質問がそれすっごい聞かれますね多いですかうんああありがとうございます卵2個目結構僕大食いのタレントさん大食いさんの方、うん、ああ皆さん共通して気になるんですけどすごい食べるじゃないですか、うん、量もしかりカロリーもしかり なんで太らんのやろうなっていういやもう絶食しかないって思ってあのー、今日これで撮影して食べたから私このあと23日は何にも食べないあそういうっていうでもなのであの旅行った時が一番太るんですよね今ちょうど太ってる時なんですけどめっちゃ太らいですよあの一昨日まで名古屋1週間ちょ一週間ぐらい名古屋と岐阜に巡ってて、はいはいはい、でやっぱ県外に行くと毎日撮影して食べちゃうから もう43キロだったんですよ行く前は今50になっちゃってだからその1週間で7キロ太ったんですよあのリアルに女性としては結構ショックそう俺もう本当にやばいなと思って体重がっつり公開しちゃうっていうそうすごいすごい素直な方素直な方もう本当にもうリアルにすぐ身になるからもう太ったなと思ったらもう食べないでも真似しないでほしいからあんまり言わないようにしてて、ね、体に悪いから 本当に全然絶食する全然痩せてる方すいやでも50代にはあんまりなりたくないって結構思っててで50代超えたらもう結構47まで下がるまではもう食べないって決めててなんで今日はもうもともと予定で約束してたから来たんですけどもうこの後は47まで下がるまで食べないようにしようと思ってストイックストイックですねただその部分を見せてないから見てる人からしたら なんか食べてるのになんで太んないのって言われるけどでもその編集してる引きこもって編集してる期間内で落としてるっていうえ引きこもり <laughs> 引きこもりキャラもう外に出たら食べたくなるから引きこもる魅力がねめっちゃ引きこもりはいはいはいめっちゃ引きこもりむしろ布団からもうあんまり出ないようにするもう冷蔵庫の前とかも行かないようにしてるあもうもう、う入ってるものに手出す さりげにあれですよマックスさんさくらさん相当ストイックですよですね、うん、オンとオフを究極に分けて究極に分けますねがっつりでしかもそれを見せないのが今回はちょっと僕が質問させていただいたから、まあ、お答えいただきましたけど、うん、それを見せないっていうところそうですね聞かれたらあんまり答えるけど、やっぱ危ない接触って結構危ないから真似しないでほしいっていうのであんまり、うんね、あんまり思いっきり喋んないようにしてるちなみにマックスさんって、はい まあ、初めてお会いしてからだけど、まあ、前から動画が見てましたけど全然こう体型が変わらないというかそれた僕の場合は体型変わらないに見えてるだけだと思いますねあそういうことはいそういうこと、はい、え実は脱いだらやばい結構脱いだらやばいはい、えー、結構やばいっすねいいこと聞いたっす、まあ、普通の人よりは多分消化悪いと思うんで、うん、太りにくいくはあると思うんですけれど、うん、でもまあちょっと脱いだらやばいかなっていうのは正直なところですね <laughs> なるほどね、はい、脱いだらやばいですね、はい、ちょっとメモしと 脱いだらやばいいつかいじります <laughs> 昔の CM でなんかなんか似たようなやつありました、でも人間の体って本当不思議でちびちびずっと食べてる方が吸収されてすっごい身になる一気に5キロとか入ってくるともう消化する消化するのにもエネルギー使うから、うん、消化するよりももうなんか結構未消化のまま下してしまった方が早いみたいな感じに体が働く、えー、あそう確かに消化するのもエネルギーあんまりあんまり消化されないかも ああとですねさくらさんに質問がありましてはいなんでサングラス取らないの <laughs> ああでも俺もそれちょっと思うね正直ちょっと気になるんですよ、シンプルに家の人が知らないうち結構農家の絵に描いたようななんだろうドラマに出てきそうな農家の本家みたいななんか農家の本家ガチだ <laughs> もうめちゃくちゃおばあちゃんが頭固くてああなんかもうへえ 怖すぎて感動されると思って見バレしないようにというそうですねもうシンプルでそれあと職業も今事情あって東京来て夜にちょっと夜に行っていかがわしい店じゃないんですけど <laughs> 自分からあのちゃんとした夜の店で働いちゃって <laughs> ちょっとなんか稼がなきゃいけないちょっといろいろ家庭の事情で、はいはい、ちゃんとした、ね、でも田舎って結構噂が尾ひれ ついて広まっちゃうのが怖くて、それはよくく聞ね、で硬い仕事もしてたからなんかあんまりなんだろう知られたくないっていうなるほどなるほどっていうのもあってサングラスを描いてはい、もう一つあの追加でいいですかなんでそのハートのサングラスなんですかデザインねなんかあの 柄悪そうって前のやつは言われる <laughs> なるほど確かにそれはシンプルなサングラスだとなんか柄悪そうとかあとタバコとか大嫌いなんですけどすごいタバコ吸ってそうとかなんか結構言われて見た目ですごい判断そうなんですよねなんか柄悪そうって言われるのがすごい嫌で中身の自分とのギャップなるほどなるほどそこが嫌やからそうそうですそうですちょっとこうちょっとおちゃらけたなんかなんだろう 面白い感じの、うん、パリピみたいなパリピ結局パリピなんですよ <laughs> ありがとうございますマックスがすごいもうあーおー丼ご飯が来た結構いいいい量そういい量あでも全然ちょうどいいむしろ足りないかもしれない卵に絡めたすき焼きご飯絶対美味しいこれはやばいぞうん いいですかえー、っとあの牛バラを2つとあと豚の、えっと、ロースを1つとあと最初の薄い肉を2つくださいはいめっちゃご飯はご飯はいらないですあ肉に絞り今日はもう肉でもうあるうますぎんのこれ本当に美味しいなんか 申し訳ないぐらい結構食べた気がするけど全然足りないマキさんちょっと真面目な質問いいですかはい一番尊敬するフードファイターはどなたですかあっていう質問が絶対あの人だと思うえ誰ですかいやなんかマックスさんが尊敬してる人って言ったらもうあの人って思っちゃうあさくらさんなんか他の誰かあれですか、うん どうでしょうか、マックス先生。二人いますね。二人いらっしゃる。一番って正直質問の答えになってないかもしれない申し訳ないですけど、うん、白田さんとたけるさん。ああ。これは正直あのー、どっちがあれとかできないです。一位位は。どっちが一位とかじゃなくてもう特に尊敬する方。理由はもう明白で、白田さんは日本でトップ。 で武尊さんはその後に世界で道を切り開いてトップお互いね1位を1位を取らせてなかったというかそこはちょっと正直決められないですねでもなんかそのなんかファイターってなると最近すごいよく思うんですけど、そのぶっちゃけ僕の中である程度やっぱ限られると思ってて、その大食いタレントとか はい大食い YouTuber とか、はい、そういう人はいっぱいいると思う正直、うんうん、いらっしゃいます、ね、僕の中で悪いとかいいとかそういう話じゃなくて、うん、なんかファイターってスポーツとして捉えてやってる人って結構いなくて、僕はちょっと寂しいです正直そこがなんかこうなんていうんですかこう寂しいっすね <laughs> めちゃくちゃリアルなこと言ってるけど今でもそれは思います、うん 僕もね、あのマックさんがいろいろ伺わせていただいた中で、あの大食いはスポーツだっていう観点っていうのは教えていただくまで分からなかったというか、教えていただいて、ああ、なるほどって思ってから、タレントさんなのか、ファイターさんなのかっていう違いが分かってきたって感じですね。まそこはなんかマックさんの中でこう、今のいいそうでいいいタイミングだと思うんで、ちょっと聞いていいですか、さくらちゃんって、その例えば、どっちタイプいや、私、完全にファイターじゃない。 じゃないなんかやっぱり人に言われるのが気にしちゃってあのファイターとして食べたら正直なんだろう結構飲み物で流してる系になっちゃうみたいな、うんうん、なんかそれで食べ物粗末にしてるとか言われるのがあんまりなんか好きじゃなくて、うん、うちが農家っていうのもあるけどやっぱり一粒米粒の一粒でももう大事にして食べて美味しいで食べてるって思われたいっていうのがあって。 ただそれそれだけだと飽きられるっていうのもあるからたまに赤サングラスに変えてガチバージョンって言ってその時だけはこうガチでもう詰め込んでる感を許してくださいっていうので赤サングラスバージョンでやってる時だけはもうファイターモードにやってるけどさくらさんってサングラスは色で分かるんだそうあ赤の時はもう本気でもう結構詰めてるのを許してくださいっていうのは赤の時でもあんまりやらない本当に普段の時はその普段はもうピンクで美味しいって言いながら チャレンジメニューでも最短記録を狙うとかじゃなくその制限時間ギリギリいっぱいを使ってお酒飲みながら堪能して味わって食べてますみたいな感じでやってる、うん、でもたまにこうガチガチというかそうでもやっぱりガチを見たいっていう人も限界を知りたいって言われる時もあるからその時だけはもう赤にしてで今日だけはなんかちょっと流してる感とかそういうのを許してくださいみたいなこれさあの大会にさ、うん 出る出ようと思ったきっかけってなんだろうもうなんかその働いてた時のお客さんが推薦して勝手になんか応募しちゃったじゃあまあ行くことなりましたじゃあ行きます戦います、うん、そういう時でどういう気持ちで戦ってんのなんかいや何も考えてなかったかなほん本当に何も考えてなくて初めて大会出た2年前の時は もう楽しかったらそれでいいやみたいなもう勝ち自分の力も何にも分かってなかったから、ね、とりあえず自分が楽しけりゃそれでいいやみたいな感じで出てしたら意外にあっさり勝っちゃってあれ私そんな強かったんだみたいな <laughs> 強かったんじゃったっていうより、まあ、食べれるんだあこんな食べれるんだみたいな。って思ってそっからそのまま流れに身を任せみたいな <laughs> それ大会中のさ心境の変化とかってあった例えばその 美味しく食べるいっぱい食べる制限時間内でっていうのはあるじゃん、うん、そのベースでしょ、うん、で大会ってなるとやっぱ戦いが入変わってくる要素は確かにそこでその例えばなんか負けたくないとかそういうのって出てきたりしたのいや 正直見栄えがそれなりに叩かれなきゃそれでいいやと思っちゃってる自分がいるすごい正直に話あれだなかいや結構これねガチなんですよなんかあの汚いとか後からいくら買っても後から汚いとか食べ方あれだとか言われるぐらいだったら、うん、ちょっとぐらいなんかもうなんだろう限界までいかなくても あのなんかそれなりに見栄えが良くてそれなりの順位に行ってなんか叩かれないぐらいにいたらいいやって思っちゃってる自分がいるだから菅原さんとかすごい憧れてなんかもう本気で勝負って思ってやっマックスさんも本当にそのタイプだなと思ってて今のって使って大丈夫なんですかあ全然全然 <laughs> 全然全然大丈夫結構でぶっちゃけトークなんですよねいや結構俺の中でウルトラぶっちゃけと思ってますからね、うん、なんかだからその終わった後に あのどこまで言っていいかもう変あれだったらカットしていいんですけど、ね終わった後にやばいってなってもなんかどっかに消えるっていうことをお店の人とかの前でやらあとなんかその場でこうややじ馬と <laughs> 事故っちゃうやつねやじ馬とかの前でやらかすぐらいの限界ま限界まで頑張るぐらいだったらもうやじ馬の前でなんかありがとうございましたって笑顔で終わりたいぐらいの余力を残して終わりたいなるほど うん後から何か言われる方が嫌だと思っちゃうかその場の勝利よりもそっちを優先してしまう自分がいるだからそこがちょっとなんかダメだなと思う時もあるけど俺いいと思いますうんでもなんかそれを通り越してまで頑張ろうって思え思えないなんか自分がいるっていうか、うん、良くも悪くもなるほどなこれリアルで結構貴重な話ですね 最後の一口を口に無理やりなんかボロボロになんか汚くして詰め込むよりだったらみなんだろう見栄えよく終わりたいでなんか詰め込まないでキリとこれ321でなんか終了でなんか最後の一口ぐらいで終わり終わりたいみたいななるほど、なんか人のなんか言われるのを結構気にしちゃうかもしれないでもこの話題って多分大食いないし早食い っていうその文化にで多分永遠にこれからも、うん、あのー、あるだろうテーマなんですよねそして答えは人それぞれだっていうそうはい、本当に明確な答えは、うん、正解はないと思います、法律みたいにこれがこうだからみたいにないっていう、それぞれが大事にしてるものが違うだけであって本当ありがとうございます話いただいて、すごいすごい聞いてみたかった限界を求めてまでもがむしゃらにっていうのを許せる人もいるんですよでも 全国的な平均で見たらやっぱりそれをなんだろうそれを悪く言う人の方が多数決では多い。いや多分ん当9割9割ぐらいはそっちじゃないですかなんか長いものに巻かれてしまったタイプと巻かれてないタイプかでも正直だからアメリカの大会ここ落ちいんですよそうそうそうそうアメリカは許されるのそうむしろこぼしてもそんなこぼしたの気にするぐらいだってもっと食えよみたいなそうそうそうそう集めて後で計量すればいいじゃんそんなみたいな、うん、そういう感じなの、うん 見てる人がそうかもそうなんそうなんそうなんだあれがもう本当居心地よくてホットドッグで初めて、あのえっと、大会に出た時にその居心地よさ感じてもうそこからもうあれですよねうわーってなっちゃいました絶対そこで正直言うとああ俺の居場所ここだって思いましたねうん僕は本当に思った心から 楽しいって日本人はそれが少数派、うん、正直そうですねだから結構やりづらいところもある、うん、がむしゃらに行きたいって思う時あるのに、でも自分の中で後から何か言われたくないってセーブしてしまう、まあ、坂井さんの場合あのご実家の方が農家ということも、あると思いますしねなるほどなこれは貴重だなめちゃくちゃもう本音のトークでしたからね、うん でも本音って言ったらマックスさんが今ライバル視してる人あのこの間某チャンネルでなんかおにぎりの白飯大会みたいなやつがあって、はい、であの木の男木下さんとあと鎌ザイルさんがすごかったんですよ、うんうんうんうん、あの、あのー、私マックスさんのライバルってラスカルさんって思い込んでたんですけどあのあの2人がやっぱりなんかすごくてあものによるしそのなんだろうその時のあれによって全然変わるんですけど、うん、なんかあの なんだろう男木下さんと川ザルさんと、まあ、篠健さんあの辺の、あのテレビの大会で戦ったことない人に対してどう思ってんのかなっていう、これね視聴者意識してんのかなっていうみんな思ってると思う視聴者の方からもコメントいただいてて、実際どうですかすっごい気になってた正直言っていいですかいいですよ、あのそのまああのお弁当さんの企画のやつライブで見てて、あやっぱ見たね でそのチームリーダーのサノッチさんこの前あのね、うん、あの一緒にしてサノッチさんとかもコメントしてるんですけど、うん、その僕が結構正直目についたコメントがあって、うん、そのマックスに逃げるなって言っとけサノッチみたいなコメントがパッて見えたんですよ、はいはい、ああと思って、でもそのそれを僕正直見た瞬間に、そのあそっかってそやっぱそう思思われるのもあるんだなって正直思ったんですよ、 で同時に思ったのはでも純粋にカーザイルの記録だったり手で旧者さん、うん、まあいったラスカル君とか、うん、他の出場者の方々もすげえなって純粋に思ったんですよ、うん、だから同じ条件でやりたいって正直思いましたローソン握り75分 で誰かが比べるのに出してて時間の長さ全然違うのにマックスさんが冬に1回の白飯のなんかあれと比べてる人がいてでも時間の長さとかそういうので全然変わってくるからそれで勝手にマックスさんより上だって決めつけてる方がいたんですけどでもいざ同じ7075分ででやったらマックスさんはそれに合わせたペースでやるからまた全然もうそれより全然いくと思うしだからなんだろう 本当の本気の勝負でどうなんだろうでも本当にどういうどうなんだろうっていうのは本当に純粋にやりたいなと思いました視聴者の方もその本当条件をちゃんと揃えて立場で、うんうん、であの対決っていう場はやっぱり皆さん望んでる方が多いですね、うん、純粋に思いましたねそれは俺見てみたいです、あ俺どんぐらいなんだろうえやります侍であの応援隊さんに許可取ってこういうのやっていいですかってそのなんかちょっとあれなんですけどみたいな それ見てくれるいや絶対に <laughs> いや絶対やりますもうすっごい気になっててあれあれってオファー何日前ぐらいから来るんだっけんオファーあのあのあれライブのオファーいや全然なんかツイッターで募集してるって聞いてあそうツイッターえっとね、うん、ツイッターやってないから同じ条件でやりたいよな、うんうん、その何日前から告知してその準備期間とかもあるじゃないですか、うん、ちょっと確認しようそれは、うん やでも多分正直俺が一番やりたいと思ってるんでカーザイルの成長とそう者のとも気になるんじゃないですかやりましょうかじゃあいいですか Y さんこれはありですかおお2つ返事即答だったさん2つ返事侍軍代表がなんか勝手にこう見てる人でマックスさんがたいその 戦いから逃げたって言ってる人が結構いるのがすごい結構なんか悔しくて、マックスさんってどっちかって言ったらこう挑みもうかかってこいみたいなところあるからいや全然逃げたわけじゃないしみたいなのをなんだろう分かってもらいたいみたいななんか、本気で本気の戦いを本気でなんか挑みますみたいなところ、人よりなんかストイックですそういう勝負に関しては。 でもね、うん、結構今日の会話かなりぶっちゃけてますねでもできれば俺カットしない使ってほしいですあのさくらちゃんと侍さんよければ、うん、僕は、うん、あ全然うちとしては全然本当ですかもちろん、うん、なんかやっぱいろんな思いがありますよそこに対しては、うん、それこそね僕らもまあすごいあれですけど あお酒チェイサーくださいチェイサーチェイサーじゃないビールだからもはやチェイサーもはやチェイサーなんか今度居酒屋で行ってみようかチェイサーで。チェイサーください多分ウーロン茶いきますよですよなんかこう我々としても踏み込んでいいのか聞いていいのかっていうのは正直ありましてああその部分に、うん そうそうそうあのー、あ、まあ、ごし、い、いいですよもう僕の存在なんかもう本当にもうはい <laughs> 冗談ですなんすかえっと腹ごし腹ごしどうしようかなどういきますかあリンゴは入ってないんだじゃあ腹ごし梅酒ロック、はい、ダブルダブルしてできますダブルではいはい、はい、し <laughs> いで <laughs> すかじゃあロックでね これ何杯ですか多分今週の覚えてない覚えてないですよねざるなんだよな楽しいと結構飲んでそうね、さっきからね、もうトークもね、食も全然止まらないですから、うん、でも、うん、でもやっぱさっきの話題に関してはやっぱいろいろありますね、思うところは。うん ねいろんな人がいますからそう例えばなんですけど、はい、この「侍」のチャンネルでその演者の方とか選手の方がもし OK 出たらその大会やるとかってありますか面白いあえ大会あいいですねいやなんか普通に思ったんですよねそういうのもし今テレビであんまり大会やれないからうんそうなんですね、今規制とかね、あでも俺見てみたいっすねまあルールにもよると思うんだけどさ、うん、そのささくらちゃんもしやるってなったら出てくるあ絶対出るあマジで <laughs> 即答どうすか Y さん あのいのチャンネルと思ったら絶対出ますこれまさかまさかの本当に大会あるんじゃねえ侍チャンネルでうんやりたいこんな人やりましたね確かにそこを決めるのが面白いですねなんかえ本当ありがとうお弁当チャンネルみたいな感じでそれよりもほん本当に大会みたいな、うん、お弁当チャンネルは一人ずつ順番だから 後からやった人の方がなんか前の人の記録分かって有利っていうところがあって、はいはい、なんかあれを超えたら自分は1位だみたいに分かっちゃうからそうじゃなく用意飛んで、うん、同じ時間内でその心理戦を交えながらみんな一斉スタートのゴールみたいななるほどねその心理戦って結構大事なんかそれで結構崩れる人もいるしなんか気合入って上がる人もいるし同時にやるっていうのと別々にやるっていうの全然結構違うと思う 戦い方で変わってくる Y さんこれマジでありですか大会やりたい Y さんマジで大会ありですか企画しましょう企画までしてくれてください嘘代表場所と、はい、見たいな一撃で作れる食材の準備とあ確かにえさくらちゃんのパッてイメージの中で、うん、おお野菜いったね例えば食材とか、うん、なんかこうあるなんかその例えば、アイデアっていうか やっぱ決勝はなんかちょっとこしなんだろう頭硬いかもしれないけど決勝はラーメンがいいラーメンでね直球できました、あこれ何ですか梅酒です梅酒ロックジョッキできたよ梅酒ロックダブルってかジョッキなんだよジョッキなんだ梅酒ロックがジョッキできました面白い決勝のラーメンっていうのは分かるなんか決勝はやっぱラーメンなんだろう ラーメンって一番ねあの難しいんですよ一番難しいですうんなんかいろんな要素が全て詰まってる食材がラーメンと思って要領だったり心理戦だったりなんか食べ方とか熱いですうんお茶漬けでもいいけどお茶漬けだったら45分持たないなっていうもうあっという間に、ま、なんか満タンにできるから、まあね水分なんでねでもこれ食材はすごいあのその 大会が盛り盛り盛り上がるかどうかっていうのもあるし、あの結構もう本当にすごい重要だと思います確かにもう大食いファイターたちが大食いファイターたちためのみたいななんかそういう、ね、俺らの中で俺が1位なんだよみたいなとかは熱いっすけどね、僕らファンからしたらテンション上がるなあお肉まだですまだ食べる一番一番最初のやつあの 三人前分。三人前分。すげえ、止まんないっすね。あ、でもあれ美味しかった。五、五でもいいです、 <laughs> この卵に絡めてご飯と一緒にすごい食べたい。マ今野菜モードですか、はい、僕野菜モード。ちょっと話に夢中だなでもそうなんか夢中になっなるよねゴーヤがテロンテロンになっちゃうもうすいませんすいませんすいませんいただいてそうですねもうよし楽しいな本当に いやなんかいろんな思ってることがこう、ね、すごい嬉しいです曲でもよくライバルとか意識してるなんだろうライバル視してる人とかもすごい聞かれるけど、大会と YouTube じゃまた変わってくるっていうか、ねうん、YouTube でライバル視って言われたらもう大食い界全部、うん、大食いとはまた別ジャンルでやってる気になってるっていうかその本命は交えてるけど、そうだねでもエンタメというかねちょっと面白さ込みプラスお酒も 民みたいな感覚でやってるから、うん、YouTube で言ったらそのライバル視してるのは大食い YouTuber の YouTuber さんじゃなく YouTuber っていうジャンルをライバルって思ってて全体としてでも大会って思ったらやっぱ双子ちゃんかなハードいんまさかの普通に喋ってくれる同期だしあ同期なんそうなんですよ同じ半年違いか半年前に私が出て 出たぐらいなんで半年違いで同じ年から出たから、だからやっぱツインズあの2人もすごい大好き大好きでありでもやっぱりなんだろううん大会に出たらあの2人を目標というかあの2人に勝ちたいなみたいな気ではいる俺だなと思ってあいつをなんかこう落としめてやるとかあ全然ない全然ない全然ないむしろ相手も もうベストコンディションで戦ってほしい相手に万が一なんかちょっとあれっていう要素があったら、それのおかげで勝ったって思いたくないから相手も最高潮の状況でっていうので戦いたいと思ってそれが本当かっこいいなと思って、マックスさんもそうですけどいや勝負師ですよね酒井さんのそういう面は本当に、いやそんなので勝っても意味ねえよっていうそうそうそう嬉しくねえんだよそもそもっていうそうでしょお互いがベストを尽くした上でじゃあどっちが強いのっていうそれがねかっこいいですよね すごいのできたすごいのできた卵もう一個きた嬉しいちょっと二個にしてしまうさやさんありがとうございますすごいなすごいな本当に花開いちゃってんじゃんこれこっちかこれは何人前に当たるんですかね五あ五人前昔のナイキのマークみたいなねこの全部こうな なんでもないです。あのジェネレーション別が。すみませんでした。でした。わかる人とわからない人いす。りまよ。ろしせっ本名なんですか以外だったら何でも。あ、逆に俺本名気になっちゃった。 <laughs> ダメだ。えっとっすね。あ、さくらさん、あの視聴者の方の質問の中で。 テレビに出ないのっていう声も結構あったんですよこれです要因ってことですねそうなんか結構話はもらうんですよ、うん、なんかそれそれよそれこそ有吉さんの番組になったりなんか結構すごいあ声かけてもらえて嬉しいっていう大きい番組から話もらっても、うん、これが取れないっていうのであのスケジュール開けといたはずなのに前日とか2日前とかに上からやっぱり NG 食らったってねその。 なんか、ややっぱり今回のやつばなんかばらけましたみたいな話になりそうばらしでみたいに言われてそのサングラス結構やっぱ目は口ほどにものを言ってあるので、だからなんか結構スケジュール開けといてもう撮影日はこの日ですって言われてたのにギリギリになってやっぱり上から NG で、ま、サングラスが NG 出ました撮れませんかって言われて で取る気はないから取れませんって言ったらその時点でじゃあやっぱり今回の話なしでっていうのは今まで何回もあって、ね、結構切なく周りでも自分の責任でもあるからなんかしょうがないかみたいな、うん、なるほどでも僕と付き合ってる時は外してくれてましたよ、なんで本当にごめんなさいすまない誰も笑ってくれないね <laughs> あれビール飲んちゃったんですか 騙してサングラスはかけてもいいけど心のサングラスは外してねはいはいはいそうだ本当そうそいいまだビール一杯目ですかまだ飲み切ってねえの上塗りしすみません本当そうだマああんまこう食べてる時ってこう飲まないですよねはい <laughs> そもそもそもそもお酒あんま得意じゃないですお酒というか飲み物もあんまり飲まなそうなイメージ、 それできるのが逆にすごいなと思うまあでもや結構飲むと思う俺うんうん大食いずつの中で飲むと思ううんうんうんそれは辛いのってふかなんか大丈夫になったんですか嘘だあのかまずなんか辛いやつマックスさんは絶対ダメだと思って正直全然勝てると思ってたら辛いやつ普通にめっちゃ食べて負けたん辛いの大丈夫じゃんと思っていやでも あれマジで精神を研ぎ澄まして集中したら辛いけど無視できないレベルじゃなかったと思ったねあれで気づいた俺ストイック <laughs> もうそれよりももうファイターの方のやっぱアドレナリンなのかスイッチ違うたぎっちゃったわけですねいやだ実際そうラスカル君とかいてドラゴ君とかガチ勢が来ててだってやっぱりやっぱ真剣になっちゃいますよね、普通に精神を研ぎ澄ませる <laughs> もう それ下手なことしたくないですよやっぱり、彼らので生半可というかね勝負師ですねじゃあ一番ライバル視してる人は尊敬じゃなくライバル視すごい気になってた誰だろうと思ってさくらさんあの腹ペコさん熱いはいじゃあマックスさんのイそうファイターだよね、うん、ファイター的なってことですよね YouTuber とかじゃなくて、うん あでも僕は YouTuber としてのライバルを聞いてみたいかもしれないですタニアンっぽい、ね、あ違うみみんなすごすぎてタニ <laughs> アンさんかと思ったあー即答だった YouTuber としてはもうみんながもうすごすぎて、ファイターファイターとしてのライバルライバルっていうか意識してるのは、うん、ラスカル君ドラコ君、うん とまあこの前の大会で、えー、っとあの出場された手で木下さん、うん、その僕なんかその大先輩だし記録もすごい方なんで、うん、意識なんてちょっとおこがましいんですけど、まあ、手で木下さんとあとやっぱ川添私の健さんかなまあ、草さらしいですねライバルライバルというか意識してる方っていうニュアンスの方が近いですね、うん、なんか正直言うとライバルっていう感覚はなくて、うん、なんていうんですか 正直あの自分を見てる僕が気にしてるのは僕よりレベルの上の人なんですよねそのアメリカの大会の僕が今年5位だった4321の人、うんうんうん、だからライバルっていう見方じゃないんですよね勝ちたい壁壁壁山っていうかっていう感じです本当に正直になるほどっていう感覚ですね僕は僕は いろいろ質問ばっかしたんで食べてましたいやもう全然全然全然楽しいあよかったですす僕はお肉これで大丈夫ですやっぱりね、ま、お酒をね飲むとねそんなに入らないっていうねいや俺マックスさんが食べながら飲むっていうのは初めてそうなんですね初めてですねこのチャンネルで飲んだことないですよねナイスナイスナイス、うんうん、あでもなんか ありっすねなんかお酒の本当ですか、うん、多分僕1杯ぐらいならまだこのゆっくりだったら、まあ、自分を見失わないでいける <laughs> ギリギリな一杯ですけど逆に見失ったね思った見失ったのいやカメラ回せないですよ多分カット多くなっちゃってしょうがないと思います多分あ俺あのまあもちろんマックスさんもサルさんもそうですけど酔っ払った時どうなんのかなっていうのなんかふと気になるんですよねなんだろうな こうすごいわかりますこの感覚というか盛り上がるだけ盛り上がって死ぬタイプです一番人に迷惑かけるタイプで即死するタイプ俺楽しいじゃんみんな楽しいでしょってタイプになっちゃうんですよああで即死即死さくらさんどうですかあんままあよほどのことがない限り酔っ払わないと思うんですけどいやでも具合悪い時に結構あのホタテの生のホタテアレルギーだからそれを前の日にチャレンジメニューに出てきちゃって 食べなきゃと思って食べちゃったんですよダメなのにそれちょっと危険だね体調がめちゃくちゃ悪い時にコラボでももともと次の日になんか約束してたから10分で今月2本ぐらいのなんか10分で2本10分で2本飲んででいつもだったら何ともないんですけどやっぱり体調すごい悪かったから、うん、ちょっと具合悪くなっちゃって点滴点滴 <laughs> それが人生で最初で最後の具合悪くした時いやまずそもそも10分 分で今月2本はえぐいっすよ、うん、いやでも普段だったら何ともないんですよ本当に何ともなくてだから大丈夫だろうと思ってやったらやっぱ体調が悪かったからちょっと体がついてこなくてその時はもう具合悪くしたりあと眠くなる眠くなる かもしくは普段やっぱりいろんなんだろう普段抑えてるものがこみ上げて <laughs> 泣き出す泣き出すあ見たいですけど何泣き出す、ね、寝るかピークまで行ってやばいっていうとこ通り越したら寝るか泣き出すでもそこまで行くまでにもう尋常じゃないぐらいもう何十 正直ずっと飲んでても大丈夫だから、体調の悪さとかいろいろ重なって何十リットルか飲んだらたまにでも人生で2回ぐらいしかない俺さくらさんたいです泣くってねよっぽどだよね、 なものが込み上げてくるんですよね山手線2周した時はあのなんか30分しか寝ない日に仕事で <laughs> あの山手線を2周ま寝て眠ってしまって2周回った時で有楽町でセクハラされてたのに気づいて目覚めしたっていう <laughs> 最低な日だ最低だよいやなんかあのはって目覚ましたら 隣の知らない人が肩組んでなんか結構触触ってて、はい、でと右隣に女の人知らない女の人が座っててで左にそのヤバい人が座っててで有楽町っていうアナウンサーでアナウンスで目覚ましてでもその頃って引っ越してきたばっかりだから有楽町がどこか分かんなくて、はい、って気づいて、ね、聞いたことない名前の。 なんかアナウンスがされたと思ってはって目覚ました時になんかこう撫でてる手があったからはっと思って思いなんか反射的に手叩いてじゃあその扉開いた瞬間にその人が走って逃げていって、まあまあ、で呆然としながら何が起こったんだろうってぼーっとしてたら右隣の女の人がなんか。 え今の人彼氏さんじゃないですか?」って聞かれて「 <laughs> で全然知らないです」って言ったらなんかずっと肩組んだままなんかずっと頭とかずっと撫でてましたよって言われた時にあなんかやばいミスったとかえそれって俺と付き合ってる時はい <laughs> 違うあ違うそうじい <laughs> あなんすかこれあデザート違う何これアイスだと思いアイスあ締めというかええー、もう結構食べてるさかなさんと一足お先にちょっと デザートちょっとすみません付き合ってる時に言たけど嘘ついてる場合じゃないです本当すみませんマジ本当申し訳ございませんこういうリアルな話やっぱいいっすねこの企画好きっすわあの話してる方も僕は楽しいです楽しんでるだけでなくてっておっしゃってねもらえるとありがたいなかなか聞けないのとこれは面白いっすよでもちょっと僕本当今日ハット。 思ったのはこの聞きづらいってうあのゴリちゃん <laughs> ゴリラでも気遣うからゴリちゃんがこうシャッターの受け上げてああって思いました、ね、うん、そうなんですあの気になる方はやっぱいらっしゃるんですよ気になるんですけどでもそれはやっぱりこうまあ聞いちゃい、まあ、プライベートゾーンというか、まあ、人として聞いていいのかなみたいなところとかはあって、うん、だんだんこのシャープライティングチャンネル人間味が出てきましたねだいぶね 結構マックスさんってストイックにやってるイメージあるから、うん、人間味あるところを見たいのがファンの気持ち込もしうん、い、うん、一ファンからするとやっぱりこう常に挑戦し続けてし続けてこの人すげえなこの人すげえなってなってる、と同時にプライベートというかえなんで太んないんだろうとか、どれぐらい食べれるんだろうでも僕あの <laughs> あもう小さいが <laughs> サムライブルーの方と接してる時はカメラ回ってる時は マックス鈴木ですけど回ってるのは多分鈴木玉さですよ多分、うん、これ結構マジで僕はそうそうですどっちかっていうとこれ Y さんとかあの H さんの絡み見てると結構そうっすねカメラ回ってない時ですが楽しいっていうのがねいいっすよねうん ぜひさくらさん何ダージリン梅酒のロックのダブル何何そうあのピッあピッチャーじゃないジョッキピッチャーピッチャーはいあのそろそろ1時間経つんですけどそんなまだいけそんなあれなの全然全然いけるんすねすごいなしかもダージリンですっていやなんか全然なんともないなんともないだってあのおお隣の元彼さんあの一発限界でございますこれがあれですねいわゆる本当酒豪の方ですねいや本当顔色一つ変えず えもうラストでしたお肉ってまだあいいですかラストラストだいきますか、うじゃあ豚バラ三人前と牛の一番最初のやつを三人前とあの <laughs> なんだっけ二枚の大きいやつ、うん、あれ三人前3 3 3 3 3 3すげえ <laughs> なんかあサラさんちょっと今ふと気になった疑問、はい、視聴者の方とかかけなくてあのお酒飲んでる時 に大食いすると、まあ、シンプルに飲み物と食べ物じゃないですか、うん、なんか食べづらいとかはないんですか逆に入るとかあるんですかうんもちろんあ今口に入ってるのもなってか体調がいい時だと飲むと入るうん飲むと入る飲むと入るあありがとうございますダージリン梅シロックダブルおしゃれなダブルどころか結構 <laughs> もうダブルどころじゃないぐらい入ってる えどんな感じですかはじめ飯って全然味の想像がつかないジュース <laughs> 聞いた俺が間違えたジュースじゃないですよだから聞いた俺が間違えた一応アルコールゾーンもメニューなんで梅酒 <laughs> って言ってますジュースではないロックだから結構度数あると思ううん待って梅酒言うとるやないかお酒飲んでる時の方が入るんだでもちょっとなんかあれです種類が結構いっぱい そうなんですよ、お酒の種類が本当このお店本当におすすめですうんすごいねいっぱいあるね、うん、本当に飲み放題出していいのかなそのお酒っていうのはあれですあそっか飲み放題かそうですありえないやべえ飲み放題食べ放題ですうんすみん僕アイスおかわりってあります <laughs> あのそこすごい美味しかったんですけど <laughs> あのこのお餅とアイスのなんかこのこっちの白いやつもし可能でしたすみませんありがとうございますいや結構本気で美味しくて本当に美味しいのもうずゆっくりあの食べてくださいねいやおかわりするってことは相当うまかったやろな美味しいよ本当に あのー、来るっていうかあのなんかねあれなんですよね人に紹介したくなるお店って感じですねうん、なんか、うん、おおいった美味しかったえ飲み物ってまだ大丈夫です大丈夫ですビールいな生ビールはい閉めますか <laughs> もう最後の店員さんもチェイサーって言ってるから <laughs> チェイサーじゃないからビール で <laughs> すいやもう今日はですねちょっとさくらさん来ていただいて <laughs> ちょっと僕もお酒をこうたしなむという、うん、ちょっとかなり珍しいサバイバル初めてだったかなっていう回なんですけれども僕的にはそのもう程よくだったらちょっとトークが弾むのかなってお酒入れたらって思ったんですごいあの勉強になったしそもそも楽しかったです、何よりもやっぱりお肉が美味しかったのが一番だったかなといや本当に美味しかった申し訳ない 申し訳ない美味しくていいお肉すぎてなんかお店の人に申し訳ないなみたいなやつでしたじゃあこれ飲飲み終わってごさまでします出すねましたはいしっかりと僕はおしゃれじゃじゃあ締めおいしょじゃあ締めのバイおいしょいいですね早いんだよな早いんだよなマジで 早いちょっと飲めてねえじゃねえごちそうさまでした残ってる後でしっかり後でしっかり飲みますお疲れ様でございましたありがとうございます